Google.cat és un cercador diferent de Google.es o només és una traducció? Google.cat és un cercador diferent, no una traducció. Ho podem observar de dues maneres. Una és realitzant cerques a google.cat, a google.com i a google.es, per exemple, i observarem resultats diferents. L'altra és analitzant les IPs de les màquines que processen la informació. Observarem també que són diferents. Els dominis amb extensió .cat es posicionen millor a google.cat? Des de l'Institut d'Investigació 3 i 5 hem realitzat investigació al respecte i estem a mesura d'afirmar que, efectivament, un domini.cat, quan es realitza una cerca a google.cat, surt més ben posicionat. Com puc millorar encara més la posició del meu lloc web en aquest cercador? Podem millorar encara més el posicionament del nostre lloc web en aquest cercador si tenim en compte dues coses. Per un costat, Cal comunicar a Google el que s'anomena la segmentació geogràfica, és a dir, on som físicament. Això es fa a través de Google Webmasters. Per l'altre costat, hem d'assegurar-nos que Google detecta en quin idioma és el nostre lloc web. Amb un punt .cat ho detecta automàticament, però si el nostre domini té una altra extensió, cal comunicar-ho a través de les etiquetes meta en el codi font del lloc web. Per què? Doncs perquè moltes vegades el català el confon amb el francès. Per tant, si tens continguts en català o part del teu públic objectiu és a Catalunya, és molt més eficient a nivell de posicionament a cercadors fer servir un domini amb l'extensió.cat. Per tenir més informació del posicionament.cat, visita el nostre web i descarrega't l'informe complet.